ගොඩක නොගැටී පෙම පිරුව හදවතින් මට සිනාසෙන්න කියා දෙන්න කඳුළු දුන්නෙතින් අඳුළු දුන්න මගේ සිහිනවලට රටුදී සෙනෙහසින් ඔබ කඳුළු තොටක තනිවී තනිකම ඉතිරි කළා මට තනිකම ඉතිරි කළා මගේ ඇඟිලි තුඩක නොගැටී පෙම පිරුව හදවතින් මට සිනාසෙන්න කියා දෙන්න එකම ගඟක දෙවුරේ පිපි ආදරෙන් අපි ගඟට වැටිමු පරවී හමුවනු නොහැකි නිසා අප හමුවනු නොහැකි නිසා මගේ ඇගිලි තුඩක නොගැටී පෙම පිරුව මට සිනාසෙන්න යා දෙන්න